Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! En capítulos anteriores... 24 horas para abandonar el centro. Llevaba años sin ninguna relación contractual con el centro. ¿Pero 24 horas desde cuándo? Era un fallo del sistema. inmediatamente. Hoy, el sueño del unicornio. qué te han servido los años metido en tu zulo? Las noches en vela, las becas, las horas de estudio. Años soñando con que comprarías tu casa. Se acaba el contrato y te vas a la calle sin nada. Nunca había sentido penas tan grandes. Te toca sufrir una crisis salvaje. Tú te lo has currado, te has ido esforzando. Ya lo has hecho todo. Pero, ¿y la plaza para cuándo? ¿Y la plaza pa' cuando, Me ¿Y la plaza pa' cuando, ¿Y la plaza pa' cuándo? La ciencia no te quiere, la industria no te quiere, en el exilio no te quiere, no que no que no te quieren, nadie te quiere, es difícil vivir de la ciencia, vamos a tomar conciencia, así, así ten paciencia, sigue así, papi estoy pa' ti, te dirá qué carajo hago yo aquí, los contratos no salen del horno, son tan raros como un unicornio, no pierdas el enfoque, quizás pueda dar clase en un cole, aunque a ti no te mole, es lo que hay baby. Nunca había sentido pena tan grande. Te toca sufrir una crisis salvaje. Tú te lo has currado, te has ido esforzando, ya lo has hecho todo. Pero, ¿y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? no te queda nada, quizás puedas opositar. Ponte eso ya, si no papi, echa para allá. Oh, no te quedes parado, vamos chaval, arranca. Haz pronto la maleta y vete pa' la manca. Las mujeres, mejor mira para otro lado. Seguir haciendo ciencia está bien complicado. Nunca había ¿Y la plaza pa' cuando? No me lo repitas más. ¿Y la plaza pa' cuando? Que un poco ya. ¿Y la plaza pa' cuando? ¿Y la plaza pa' cuando? ¿Y la plaza pa' cuando? ¿Y la plaza pa' cuando? ¿Y la plaza pa' cuando? era? Dale fuerte, mijito. Vámonos. Voy a dar un aplauso,